Hello，大家好，我是金老师，欢迎大家收看本次的开运特辑。在本次的节目里面，要跟大家分享的是，在二零二一年要如何为自己扭转乾坤，透过选出最适合自己的开工日来帮自己呢，在一整年度能够财运滚滚来。新朋友们，请你们也务必先帮老师按下订阅、小铃铛、加赞，叫老师更新视频的时候，你们才能在第一时间收到通知哦。 首先呢，在今年呢，我们有三个适合开工的日子哦，分别是我们的初一、初四以及正月的十三。那么在这三天里面呢，老师会建议呢，首选呢是我们初四这一天，那再来呢是次选的初一、正月十三这两天。为什么这么说呢？因为一般呢，我们不希望呢就是。 那个一刚开春的时候呢，就要开始工作，这会代表的是我们要从年头呢忙碌到年尾，所以除非你是属于高干、高官的这个高阶职掌，或者是你本身呢就是属这个领导哦，或者是老板，那么我们才会建议您可以这个用初一这一天来开工哦。好，那么呢，我们先来针对就是适合这开工的这三个日子哦。 他们有些什么要注意的地方，还有他们个别的利弊哦。首先呢，是针对初一这一天，也就是我们的这个国历的二月十二号周五哦，那天适合开工的时间点分别有卯时，就是五点到七点，它逢到的是贵人登殿；那另外一个时间呢，是我们的午时，也就是上午的十一点到下午的一点整哦，这个时候呢，逢的是大进。 所以呢，在这个时间点，对于老板呢，或者是高阶主管是非常大力于经营的，因为贵人登殿的时辰呢，它象征的是你可以呢拥抱这个资源，还有人员呢到你的身边来；而大进的时辰呢，非常大力一些针对业务性质的朋友们呢，它可以代表的是可以比较有展望、比较有跳跃性的一些变化并变动等等的。 那么在初一这天开工的朋友们呢，要切记哦，不宜的方位呢是西方，那也就是我们如果有在拜拜的话呢，尽量不要这个朝西方的方向拜。如果我们的大门刚好又是正朝西方的话，该怎么化解呢？只要呢把这个贡品呢一样是摆另外一个方向，那你就是不要拜西方就可以了。当天呢要回避的生肖呢有两个生肖，分别是属鸡以及。 羊这两个生肖的朋友，也就是如果你必须得在这一天开工的话，请你务必呢要回避放鞭炮的时刻，避免自己本身的运气呢呃被劫走了。好，再来呢第二个这个适合开运的日子呢是我们的初四，那它当天呢就是二月十五号，是属于周一哦。这一天呢，新马地区的朋友们呢都已经开始上班了，所以呢会非常建议你们呢就在这一天 不是帮自己开工哦。当天呢，逢到的是六元三将，本身就是一个很适合补运的日子。当天可以用的时辰呢，有三个时辰哦，分别是卯时（早上的五点到七点）、巳时（早上的九点到十一点）以及午时哦（十一点到下午的一点整）哦。不宜拜的方位呢是北方，还有呢要回避的生肖有分，有针对属老鼠以及一这两个生肖的朋友。 同时呢，这一天呢，虽然会是建议是荧幕前大部分朋友们的首选开工日哦，但是呢，针对属鸡以及属兔子这两个生肖的朋友，是属于自选的开工日。为什么这么说？因为当天呢，我们有逢到白虎星宿入到这个日柱，那么这两个生肖呢，刚好在今年呢，都有就是本身的宫位呢有正坐白虎的。 这个影响，所以如果您在选择在这一天开工的话，属鸡跟属兔子的朋友比较容易会犯到女性的小人啊，所以尽可能的回避这这一天呢，帮自己开工。那再来呢，第三个适合开工的日子呢，是我们的正月十三，也就是国历的二月二十四号星期三。这一天呢，一样有三个时间是适合开工的。第一个是卯时，也就是早上的五点到七点哦。 这个时间呢，逢到的是入贵长生哦。再来第二个时辰是我们的辰时，也就是七点到九点。那第三个时辰是巳时，也就是九点到十一点。这个时间呢，会逢到的是天设日贵，非常适合，比如说是做跟宗教相关的，或者是说呃，比如说你是处于这个刑责刑罚单位的。那再来呢，在 正月十三这一天呢，我们要避开的方位呢，一样是西方哦。再来要回避的生肖呢，有三个哦，是属鸡、属龙以及蛇这三个生肖。那么在当天呢，呃，也不利于生肖属马跟属老鼠的朋友哦，因为这一天是你们的次选日，这一天同时逢到的是有咸池这个星宿入宫，所以它针对的是如果是。 呃，属马跟属老鼠的朋友选择这一天开工，比较容易会招惹一些桃色纠纷哦，或者是一些烂桃花，所以尽可能呢，避免在这一天帮自己开工喽。好，那么我们刚刚提到这三个适合开工的日子，可是呢，比如说我们每一个地区的朋友们，我们的上班日啊，或者是您本身。 的这个上班的状况，可能因为疫情的方向会有改变。比如说，新马的朋友可能在初四就上班了，那他们刚好有初四这一天可以用。那香港的朋友，他们可能是初五这一天才会上班。那台湾的朋友更不用说了，大部分的朋友可能会选择就是在法定的假日结束的时候，刚好是初六这一天才上班。那切记哦，在初一到元宵这段期间呢，有三天是。 绝对不不要开工的日子哦，也就是所谓的开工定义，就是我们有拜拜啊。那第一个就是初六，因为当天呢，逢到的是月破大号，有没有刚好逢到的是台湾多数朋友的上班日？因为当天本身就建议是吉日少取了，所以尤其是台湾的朋友，请务必呢在初四这一天就提前开工，会是比较理想的。再来是初十。 也就是二月二十一号周日这一天，这一天逢到的是在木日，在木的话，它象征的是增寿，所以如果在这一天开始开工的话，本身对于营业上来讲，比较容易会有一些纷争什么的，除非刚好是适合这样的一个行业，比如说你是律师楼，你本来就是喜欢有这些纷争的案件，才能够让你有多一点的这个呃业务空间，那么你就可以使用这一天。 但但是呢，它是不以多数的人使用的。那另外一天呢，是我们的正月十四，也就是二月二十五号，哈，周四这一天，逢到是天狗日哦。尤其是针对今年本命呢，就是有犯到天狗的生肖属猪以及属蛇的朋友，万万不可以在这一天使用，好，作为开工的日子。那么我们要避开这个，呃，月破大号，比如说台湾的朋友，逢到出。 初六这一天开工的话，原则上我们刚刚有讲到，就是在初四这一天就是提前开工。可是我们人又没有办法到办公室的话，要怎么样做呢？这就跟很多朋友可能因为疫情的关系，我们是属于 work from home 的一个状况。我们可以透过这个发讯息的方式啊，比如说呃，在透过这个公司的工作群组有有 Line 啊、WhatsApp 或者是微信，我们可以发讯息。 呃，除了拜年之外，那也可以呃问一下工作上有没有什么要提前注意的事项，好，或者是需要 pending follow 的事项。毕竟有些人的业务性质呢，他可能必须先行跟国外这边去做联系等的。那另外一个方式就是，我们可以打开电脑，那先打开公司的这个信件啊，好，或者是一些 A P P 啊、人资资料等等的。那 至少呢，要停留在这个动作至少十分钟，来象征呢你有开工，代表你有开始做事情跟公事是相关的。所以不管你可不可以看信件，或者是看人资的一些相关，比如说呃我进了多少的信啊等等的，有些大型的公司他们可能会有相关的 A P P 可以操作。那么我就会建议我们在这个时间点呢，尤其是初四这一天呢，就可以进这个另类的线上开工仪式喽。 那么不宜开工的的这个生肖呢，刚刚老师前面都有讲了。不过呢，要特别特别提醒生肖属鸡的朋友，因为在今年哦，刚刚讲了这三个适合开工的日子哦，初一、初四以及正月十三这三个日子，刚好都是你必须要回避的一个状态。所以属鸡的朋友，不管你今年在什么时候，这个。 开工都请务必要回避放鞭炮的时刻，才能够确保你不会这个运势呢被劫走，还有呢也不会犯到当天的度喽。以上呢是我们针对二零二一年扭转乾坤的开运吉克建议事项，请各位朋友们务必要记得帮自己赢个好过年哦。我是金老师，感谢大家收看，有需要其他的开运。 密集的部分，请不必再看看这边的连接。我们下次再见喽，拜拜。